大家好，欢迎又来到马太牧场真言分享啦！我是牧场主人崔显耀牧师，我直言直语讲做人道理。第一百二十讲，神要对你说什么？愚者。 借愚昧人手记性的是砍断自己的脚，自受损害。在我们今日的这个社会环境底下，啊，大家可以说是一个公认啊或强调的，那就是啊，读书文凭很重要。嗯，那你的才干、效率。 重要，当然还有经验、知识，有些说甚至关系也很重要。那这个是我们大家有共识的，而实实在在的，今天假如你是要去聘请一个人，你要用一个人，你看一个人，你要与人合作，很多时候这些都好像是已经是格式化的，就是啊，按照这样来去。 筛选来去看，来去评论这个，所以今天呢，我们呃这样的一个环境底下呢，是一个现实的环境，啊，就是呃怎么样去看啊这个用一个人跟一个人合作，而甚至就是你自己是看你自己。 是一个怎样的人？可能你也用这样来去衡量。那这个经文呢，它要告诉我们什么？借愚昧人手即信人，是砍断自己的脚，自受损害。那你要想想，是在古时的时代里面啊，要去传一些消息，很长，就是要借着他人他们啊。 到一个地方去做买卖，或者是处理一些事情，所以在这个过程当中呢，甚至也有一些人是专门是做这些寄信者的。所以信要把它寄到一个地方，他人的手，很多时候不是那个手，手递出去是很容易，但是那最长的。 要的是什么？就是那个脚，那个脚力啊，那个脚力。所以那个脚要到啊，信就可以传给他人。但是如果你砍断那个脚，哎，你也不可能骑马啊，你也不可能走路，对不对？最终啊，你也不可以出发。所以你砍到砍断那个脚，信就不能传出去了。 那你就有一些的信息啦，你有一些的需要啊，这些其实你就算是你的亏损了。那当然，在当中呢，他甚至有呃，可能是将你的信丢失了啊，啊，不负责任，或者是。 他信中的这个信息内容，你偷看掉啊， <laughs> 所以暴露无疑，也可能啊。总之，他是一个愚昧人，所以你把这样的一个信呢，交给了一个愚昧人，他没有负起那个责任，他修养品德德性有问题，所以你到头来可能就会。 亏损。当然，我们前面所说的就是智慧人跟愚昧人，其实两个就是相反嘛。如果你能够找到一个智慧人，他是有信仰的，啊，按着圣经来做事，然后完成上帝心意的这个人，当然是有。 用它也好，或者是你跟它配合也好，当然你就是非常有用的。可是，在现实的环境里面，说实在的，有多少时候是这样？你今天假如真的是登报纸说要请人，你然后跟他讲啊，报纸登这是要有呃基督徒，哎，可能你这样的一个呃应聘啊。 啊，你应聘的这样的一个岗位，就是有呃歧视在内啊，可能就不被许可登出来呀。啊，所以你不可能，所以你不可能是说，哎，我要去找一个基督徒有信仰的、和不正经的啊，啊，敬畏上帝的，你不可能做得到这样。先生们，请不，啊，不适合。但是假如作为你是一个基督徒。 是一个老板，啊，当然，假如你看中，啊，不是啊，他是有文凭的，他有消费，他有关系啊，他有经验的，啊，但是你看中的是说，哎，这个人他是不是有基督教信仰？这个人是有没有生命的？这个人是不是呃呃合上帝旨意的？因为假如是这样，你基本上你作为一个老板，你可以认认真真的、好好的向上帝祷告。 或者你不是老板，但是你是跟人家配合合作做一些的，呃，我们叫做 project 啊，哦，你也可以啊，你觉得这样很重要的，你也祷告，认认真真的啊去祷告。甚至那我们退一步来说，那你就是你自己，是否也自己认为是哎，这些的所谓的学位啦，这些的经验啦，这些的效率。 其实也重要，但是更为重要的是什么啊？那就是我要做一个智慧人。我是要读圣经的人，我是一个敬畏上帝的人，我是一个呵护上帝之人。啊，你自己看重，那你认认真真的祷告，说求神让我做一个智慧人。所以，现实虽有些时候不是那么的虚可，但是你自己可以祷告，你认。 自己喽。如果今天啊，真的是摆在你面前有学位、有才干、有知识的人啊，摆在你面前，跟一个啊才干、知识啊效率都比较舒适、舒适，但是呢，却是一个敬畏耶和华的人，在两者的选择之下，你会。 选哪一个人？这是神对你说的话。我们一起祷告，天赋上帝啊！很多时候在我们城市化的一个地。 生命是否是合乎圣经？是否是爱神的人？是否是明白上帝旨意的人？相信我们真的能够啊做到啊找到一个是有智慧的人，我本身也就是有智慧的人。